Mtoto mmoja mwenye umri wa miaka minne ameaga dunia katika uh, kambi ya wakimbizi ya muda katika uga wa maonyesho ya kilimo mjini Kitale kutokana na kile kinachotajwa kuwa ukosefu wa maji na chakula, huku wakimbizi hao wakiendelea kuhangaika pakubwa katika kambi hiyo ya muda katika uga wa maonyesho kule mjini Kitale, kama anavyotuhabarisha sasa Mike Sifuna Musikoyo. Nyuso hizi za huzuni kwa kina mama hawa ambao wamejikunyata kutokana na kijibaridi cha jioni ni ashirio ya masaibu makubwa yanayowakumba hapa. Ukosefu wa chakula, maji safi, miongoni mwa madhila mengine, imekuwa desturi kwao, hali ambayo imesababisha kifo cha mtoto mmoja. Mtoto anakufa na njala, kitu mtoto pako, kitu mtoto takula hata moya pana eh, mahindi ile banaleta epa na iva, mtoto nakula tapita kutumbu njala na uwa eh. Tusiumie tuko Wanaafrika, tena tunaumizwa na wenzetu Wanaafrika. Sasa mwisho ni wapi? Lakini tatizo la tatizo la njaa na tatizo la kukua hapa tu tunachoka naye. Wanasema masaibu yao yalianza tu walipopokea taarifa kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu kuwa chakula cha kuastiri hakipo tena. Hapo ndipo mkoko ulikuwa umealika maua, kwani hata maji ya matumizi walikatiwa na kuachwa bila cha kujishikilia. Lakini jana wa Red Cross walikuwa wa Red Cross hiyo wa Croix Rouge walikuwa tumwambia kwa haki, tuko nasema kwenye kwa haki chakula yenye tulikuwa kutia kwa store yetu inaicha na pesa kadogo tulikuwa naye kwa akaunti yetu inaicha. Kutoka kesho, kesho siku ya kwanza kila mtu aone namna ya kukula naye eh, ya kukula yake. Kenya kabisa tunashukuru atupokea mzuri, lakini kitendo waliofanya leo asubuhi kabisa kilituonesha watu wana roho mbaya. Walitusaidia kabisa hapo, tunashukuru, lakini kutuumiza, mtu akikatia maji hata tulikuwa na watoto wadogo hapa na wamama walijifungua, walimaliza wiki mbili, wiki moja, siku tatu hapo wote wanaumia saa hii kabisa. Wakimbizi hao ambao wamekuwa wakipiga kambi katika uga huu kwa majuma mawili kufikia sasa, wanasema mahangaiko yao yanaonekana kuendelea, kwani baada hawajapokea mwafaka kuhusu hatima yao eneo hili, huku wakiendelea kusakamwa na njaa inayohatarisha maisha yao. Hata mimi niko familia tisa, wanatupatia kikombe tatu ya mahindi na wanaleta Watu wengine wanakuja na mchele, wanaleta mchele haikufika hata kikombe, hafu ya kikombe vile haikufika, lakini tunaishi kwa neema. Mimi namna mimi naongea hii, hakuna kitu mimi natia kwa mdomo yangu hata moja, na hii nguvu yangu iko naenda kuisha. Mimi jua kama mimi nalala njala, kesho mimi tashinda namna gani? Mkufika huku ona tena, niko na njala, niko na watoto sita, hawa hakukula hakusema nini, siko hivi hivi tu kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu, kufikia sasa wajapokea fedha kutoka shirika la UNHCR na hivyo imekuwa vigumu kwao kuendelea kutoa msaada kwa wakimbizi hao zaidi ya 1500. Mwenyekiti wa shirika hilo Ronald Masindano anahofia hali hii huenda ikawa mbaya zaidi. Uh, there is a big big problem right now because uh, the number is increasing but uh, we have technicalities in repatriating these people. So I'm calling upon uh, the Directorate of uh, Refugee Services kindly to fast track this process and uh, we need quite a lot of food. Mike Mskoyo, West TV kutoka wadi Hospital, eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia.